Travmatik etki daha çok beklenmedik bir tehdit karşısında e, kendi içimizdeki koruyucu bir alarmın devreye girmesi gibidir. E, tehdit ortadan kalktıktan sonra belirli bir süreçte bu alarmın yine kapanması ve normale geçmesini bekleriz. Travmatik bozukluksa bu alarmın e, tehdit ortadan kalksa da bu alarmın kapanmadığı bir durumdur. Önce kişi reel, gerçek tehdit ortadan kalksa dahi kendini hala tehdit altında hisseder. Bu da davranışlarda birkaç şeyi öne çıkartır. E, mevcut durumda bir tehdit olmasa dahi e, ki bu tehdit çeşitlenebilir. Fiziksel bir tehditten psikolojik bir tehdide kadar kişi sürekli tehdit algısıyla devam eder. E, bu sistemi yorar. Sürekli bir nöbette durma hali gibidir çünkü. E, bununla baş etme için e, ya izolasyona yönelir, kişi çekilir, onu tetikleyecek her şeyden uzak durmaya başlar. Sosyal olarak da bir çekilmeye döndürür. Bu izolasyon da genelde kişiyi daha zayıf düşürür ve o stresle ya da e, tehditle baş etmekte e, daha zorlayıcı olur. O yüzden sosyal ilişkiler bozulur. E, sosyal ortamda da sürekli bir tehdit hissetmeye başlar. Tehdit algısı da genelleşir. Bazen sadece spesifik bir duruma dair. Bu bir araba kazasıysa e, belirgin bir model, renk bir araba da olabilir. Ya da o renkle beraber sadece araba değil, kırmızı bir araçsa bu, e, kırmızı rengi gördüğü her yerde neredeyse bunu yaşayabilir. Tehdit algısı ne kadar yayıldıysa e, karşımızdaki tabloda o kadar karmaşık bir hale gelir. davranışlar da çoğunlukla hep olmayan bir tehditten korunmaya dair hazırlık içerisinde ya da sürekli e, nöbette bir hal gibi bütün oda tehdidi takip etmeye dönüktür. E, fiziksel olarak da, e, psikolojik olarak da zorlayıcı bir tabloya dönüşür.